potenza degli elementi! Furia del vento! Forza della roccia! Potere del ghiaccio! Energia del fuoco! Combatti! Saburo! arena di combattimento del Regno del Fuoco. Sarà un onore affrontare il leggendario guerriero Mecha. Ma sono alquanto leggendario anch'io! Combatti! Thorax! Voglio essere il primo a dirlo, Ultra Thorax spacca! Combatti, Achilos! Sono più forte e più veloce! Me lo sento! Arrenditi, Dalkan! So che puoi farlo! Lo hai già fatto altre volte! Combatti! Typhon! guardate! Nuova armatura splendente! Forte! Mm. Combatti, Lord dei Gormiti del Fuoco! Carrion! Combatti! Zafir! Wow! Wow! Accidenti! Prepariamoci al combattimento, guardiani! Era proprio questo che intendevo! Combatti! Cara! Ultrapoteri! Ottimo lavoro, Trek! Combatti! Hydros! Uh. Ultrapoteri! Adesso mi sento più forte che mai. Come... Oh, che calore insopportabile! Combatti! Goga! Ultrapoteri! Sator, sei proprio sicuro di volerti battere con me? Combatti, Lord dei Gormiti della Roccia, Titano! Questi nuovi poteri sono incredibili! Grazie, Trek! Ora sparisci, Gred! Il cuore del regno non è il posto giusto per un Darkan! Combatti! Harry Kane! Salve, guardiani! Ehi, dove sono i guardiani? Funziona! Già, è mecha forte!